ودق غيث طل ماء وابل أو قطر كل هذه الأسماء من أنواع المطر نزل من السماء تقاطر تقاطر تقاطر تقاطر اذكر ربك بالدعاء في أثناء المطر هو من فضل ربنا لينفعنا ليبشرنا أحب هذا الماء الماء من السماء ودق غيث قل ماء وابل أو قطر كل هذه الأسماء من نزل من السماء تقاطر تقاطر تقاطر تقاطر اذكر ربك بالدعاء في أثناء المطر هو من فضل ربنا لينفعنا ليبشرنا أحب هذا الماء الماء من السماء